ለመጀመሪያ ጊዜ አንበሳ ባስ የሚባለውን ታውቁታላችሁ አላ አዲስ አበባ እሱን ጠበቅኩና ገባው ለኮንፈረንስ እፍግ ፍግ ብዬ ስገባ ጭንቅ ንቅ ብዬ ድንገት ዶብ ዝናብ መዝነብ አይጀምርም ፀሐይ ነበረ እኮ ኧረ በለው አልኩኝ ይሄ ዝናብ ይቁም አልኩኝ ከዛ በኋላ ይቁም እያልኩ እያለ ድምፅ መጣ አይቆምም ዝናቡ በህይወቴ የማረሰው ነገር ዝናቡ ይዘንባል ነገር ግን አንተን አይነካም አለኝ እንዴት አልኩት ታያለህ አለ። ራሱ ምናምን ትቆበት አስቆምኩኝ። ቆም ምን ላይ ጉር ላይ ነው ዝራው ፎ እያለ ነው ወረድ ጥናድ ያስኮር ብድግ ብዬ ስወርድ ይሰንባል ምንም አይነካኝ አልኩኝ። ዝም ብዬ ቆምኩና ከዛ እንደ እንዲህ አልኩ ዝናቡን ለመንካት አይነካኝ እንዲህ አልኩ አይነካኝ እንዲህ ቆምኩና ሮጥኩኝ እንዲህ ብዬ ዝናቡ እንዲነካኝ አይነካኝም።